niki lho bah breng petuk ba. sampean pecel ping 50 ya tetep iki barange bah tinggalane simbah sampean pate siruase sing pripun masyaallah wis gak ana tipu-tipu kabeh mung titipane Gusti